Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star Сегодня мы рассмотрим новый карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм Супер Кота из мультсериала Леди Баг и Супер Кот. У нас на сайте вы найдете несколько вариантов костюма Супер Кот. Сегодня мы рассмотрим новинку. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Костюм объемный, довольно большой. Визиточка интернет-магазина карнавальных костюмов в нашем товаре лежит. Посмотрим, как выглядит костюм супер кота. В товаре у нас вот такая вот замечательная имитация обуви, объемная. Вот посмотрите, золотисто-серебристые нашивки. Очень хорошая качественная обувь подошва из заменителя кожи, она не стирается, очень плотная, удобно носить. Сзади идет резиночка по ноге, то есть что регулируется очень удобно. Обувь хорошо сидит по ножке, они плотные, внутри такие набивные немножечко, очень хорошо смотрятся. Такая вот имитация обуви. Далее в комплект у нас входят вот такие ушки. Посмотрите. Ушки. И они идут на резиночке. То есть по голове регулируются, тянутся очень удобно. Такие ушки. Кожаные спереди и сзади тканевые. Такие ушки. Далее в комплект у нас входит маска на глаза. Маска, повязка. Так вот выглядит кожаная и она на резиночке тоже одевается. Подходит на любой размер головы. Далее в комплект у нас входит кофточка. Черная кофта, водолазка, можете называть, как вам больше нравится. Золотистой такой нашивочкой. Кофточка с горлышком небольшим, с длинными рукавчиками. Материал плотный, вот так вот это выглядит изнутри. Все очень аккуратно пошито. Материал тянется. Можете посмотреть, немножечко тянется. Он очень плотный. То есть э, ничего не порвется. Вам хватит этого костюма на много выступлений. Тогда не пожалеете, что приобрели этот костюм. Далее в комплект у нас входит жилетка кожаная. Смотрите, какая красивая кожаная жилетка. Заменитель кожи, естественно на молнии. Внутри у нас подкладка идет, черная подкладка. По бокам у нас идут резинки. То есть, что хорошо, что регулируется. То есть, под низ вы одеваете эту водолазочку черную и наверх вот такую вот жилетку. Эта жилетка сзади идет уже с хвостом. Вот такой вот черный длинный хвост. Ну, даже если вот так вот подниму, вот будете видеть, что хвост очень длинный. Просто также из заменителя кожи черный хвост. В комплект входят черные штаны прямого покроя, обычные черные штаны, штаны на резинке. Также материал у нас тянется, материал абсолютно такой же, как и в кофточке. Тянется немножко, также они плотные, прочные. И э, в комплект у нас входят такие, как на рукавничке. Вот такие вот черненькие, из такого же материала, как кофточка и штаны. Вот. Они на резиночке небольшой, также тянутся. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.